Oh. الرزق إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الهدى لولا ظهورا حبيب الله خير طافك الورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوادي know. الورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وتف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي la la la الهدى لولا جفاك الورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوال كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد Come on. خير قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر I know. عطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الهادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد كف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد